राजम शरणम प्रपद्ये अध्याय सहावा नरसावधानीचे वृत्त दुसऱ्या दिवशी सकाळी ध्यानादी पूर्ण झाल्यावर तिरुमलदास म्हणाले बाबा श्रीपाद श्रीवल्लभ या चराचर सृष्टीचे मूल आहेत ते वटवृक्षासारखे आहेत त्यांचे अंश अवतार सगळेच विविधता असलेल्या पारंब्याप्रमाणे आहेत तेच मूळ परत भूमीमध्ये जाऊन स्वतंत्र तत्व दिसल्यासारखे दिसते परंतु त्यांना आधार वटवृक्षच असतो देवदानवांपासून समस्त प्राणीमात्रांना त्यांचा आधार आहे त्यांच्याकडून समस्त शक्तींचा आश्रय प्राप्त होतो पुनरुपी त्या शक्ती त्यांच्यातच विलीन होत असतात पर्वत शिखरांवर पोहोचलेल्या व्यक्तीस सगळ्या वाटा एकसारख्या वाटतात त्याचप्रमाणे सगळ्या प्रकारच्या संप्रदायाचे लोक दत्त तत्वामध्येच समन्वय पावतात प्रत्येक प्राणी मात्रास कांतीचे एक विलय असते मी पिठिकापुरात राहत असताना तेथे एक योगी आला विग्रहाच्या कांतीवलयाबद्दल माहिती सांगत असे त्याला व्यक्तींची कांती कोणत्या रंगाची असून किती दूरवर व्यापून आहे ते सांगता येत असे त्याने श्री कुकटेश्वरालयात येऊन स्वयंभू दत्ताची सूक्ष्म कांती किती दूर व्यापून आहे आणि कोणत्या रंगाची आहे त्याची परीक्षा करण्याचे ठरवले त्या योग्यास स्वयंभू दत्ताच्या ठिकाणी श्री वल्लभांचे दर्शन झाले त्यांच्या मस्तकाच्या भोवताली विद्युलतेच्या तुलनेची धवलकांती अप्रतिमपणे व्यापून होती त्या धवलकांतीच्या भोवती खालच्या भागात व्यापून असलेल्या निळ्या रंगाचे कांतीचे त्यास दर्शन झाले ती मूर्ती त्या योग्यास बघून म्हणाली बाबा दुसऱ्याचे सूक्ष्म शरीर किती दूर व्यापलेले आहे याची माहिती काढण्याच्या प्रयत्नात अमूल्य जीवन काळ व्यर्थ घालू नकोस प्रथम तुझ्या हिताचा विचार कर थोड्याच दिवसात तुझा मृत्यू होणार आहे सद्गती संपादन करण्याचा विचार कर सर्व सत्याचा सर्व तत्व मुलाचा मूल असलेला दत्त मीच आहे या कलियुगात पादगया क्षेत्रात महाशिद्ध स्वरूपाच्या महायोग्यांच्या महाभक्तांच्या आव्हानानेच मी येथे अवतार घेतलेला आहे स्वामींच्या या उपदेशाने त्यांच्यातील पूर्व वासनांचा नाश झाला सूक्ष्म शरीराच्या कांतीची माहिती मिळवण्याची त्यांची शक्ती श्री वल्लभातच विलीन झाली तो वल्लभाचे त्यांच्याच स्वरूपात दर्शन घेऊन धन्य झाला स्वच्छ अशी धवल कांती असलेले श्री वल्लभ निर्मळ असून संपूर्ण योगावतार आहेत निळ्या रंगाची कांती असणारे श्री प्रभू अनंत प्रेमाने करुणेने भरलेले आहेत आणि ह्या गुणाचे हे रंग निर्दर्शक आहेत त्या योगाची विश्रांती झाल्यावर श्रद्धापूर्ण चर्चा सुरू झाली चतुर्वर्ण विभाग असलेल्या सूक्ष्म शरीराच्या कांतीच्या भेददृष्ट्या निर्णय घ्यावा का किंवा जन्मसिद्ध कुलगोत्राच्या दृष्टीने निर्णय घ्यावा कोणत्या वर्णाचा जन्म असला तर वेदोक्त पद्धतीने उपनयन करावे कोणत्या वर्णाच्या लोकांचे शास्त्रोक्त म्हणजे पुराणोक्त उपनयन करावे उपनयनात भ्रुकुटीमध्ये असलेल्या तिसऱ्या डोळ्यांचा संबंध असतो का नसेल तर काही विशेष आहे का मेधावी लोक म्हणजे काय अशी चर्चा बराच वेळ गरम गरम चालली परंतु पंडिताचे मैतक्य होत नव्हते ऋषीश्वर या नावाचे मल्लादी बाप्पन्ना वधानी पिठिकापूर ब्राह्मण परिषदेचे अध्यक्ष होते त्यांना बापन्न आर्य असे सुद्धा लोक श्रद्धेने म्हणत असे ते मुख्यतः सूर्याची अग्नीची उपासना करीत पिठिकापुरात झालेल्या एका यज्ञाचे आधिपत्य करण्याची त्यांना विनंती केली होती यज्ञाच्या शेवटी कुंभवृष्टी झाली अर्थात वर्षा झाली सकल जनसमुदाय आनंदला स्वेच्छवाई नृसिंह वर्मा या नावाच्या क्षत्रिय गृहस्थांनी श्री स्वरांना त्यांच्या गावात राहावे अशी विनंती केली परंतु यज्ञयागात मिळालेले धन शिदा बापन्ना आर्य घेत असे त्या द्रव्यास शुद्धी नसल तर ते स्वीकार करीत नसत श्री वर्मांच्या विनंतीस त्यांनी नकार दिला श्री वर्मांनी अत्यंत प्रिय असलेले कपिला गाय होती तिचे नाव गायत्री असे होते ती भरपूर दूध देत असे ती अत्यंत सुशील आणि साधू स्वभावाची होती एकदा गायत्री दिशेनाशी झाली कुठेतरी हरवली रस्ता विसरली असे वर्तमान श्री वर्मांना कळाले ते बापांना आर्य ज्योतिषशास्त्राचे पंडित असल्याने वर्मांनी त्यांच्या गायत्रीच्या क्षेमकुशल संबंधी प्रश्न केला तेव्हा श्यामलंबापुरम म्हणजेच कोटा मध्ये खान साहेब नावाच्या कसाही आहे त्याच्याकडे ती आहे लगेच न गेल्यास तिचा वध होण्याची भीती आहे बापन्य आर्य म्हणाले वर्मांनी पुरास मनुष्यास पाठवण्याच्या प्रयत्नात बापन्न आर्यांना एक आठ घातली बापन्न आर्याच्या वचनानुसार गायत्री मिळाली तर वर्मांनी तीन एकर भूमी निवासास योग्य असे घर बापन्न आर्यांना त्यांच्या पांडित्याचा बहुमान म्हणून द्यावे बापन्न आर्यांनी त्यांचा अंगीकार न केल्यास गोहत्येचे पातक प्राप्त होईल बापांनी आर्य संकट स्थितीत पडले त्यांनी हे दान जर घेतले नाही तर वर्मा त्या गायीची हत्या होऊ देतील त्यामुळे गोहत्येचे पातक लागेल गोहत्या पातकापेक्षा पंडित बहुमानाचा स्वीकार करणे श्रेयस्कर ठरेल आणि गायत्रीची रक्षा झाली पिठिकापूरवासियांचे नशीब उघडले श्री बापन्ना वधांनी तीन खंडी धान्य देण्याच्या भूमीचे मालक झाले त्यांना निवासासाठी घराची व्यवस्था झाली श्री बापन्ना आर्यांना व्यंकटवधानी नावाचा मुलगा व सुमती नावाची मुलगी झाली तिच्या जन्मपत्रिकेत सर्व शुभ लक्षण असून ती चालते वेळी महाराणीस लाजवीत अशी चाल आणि लचक असणाऱ्या कारणाने सुमती महाराणी असे तिचे नामकरण झाले बापन्ना आर्याची कीर्ती थोड्याच काळात काही दाही दिशांना पसरली घंडीगोटा आडनावाच्या अप्पल लक्ष्मी नरसिंहराज शर्मा नावाचा भारद्वाज गोत्रे आपस्तंभ वैदिक शाखेचा एक बालक पिठिकापुरास आला त्यांच्या घरी कालाग्निशमन नावाचे ओळखली जाणारी दत्ताची मूर्ती होती ती दत्त मूर्ती पूजेच्या वेळी स्पष्ट बोलत असे आदेश सुद्धा देत असे लहानपणीच अप्पलराज शर्माचे मातृपितृ छत्र हरवले असल्याने तो पोरका झाला होता पूजासमयी कालाग्निशमनाने तू पिठिकापुरात जाऊन हरितस गोत्रिक आपस्तंभ सूत्राचा वैदिक शाखेचे मल्लादी बापनावधानने यांच्याकडे विद्याभ्यास करावा असा आदेश दिला श्री बापन्ना आर्यांनी दत्ताच्या आदेशानुसार आपल्या घरी विद्यार्थी म्हणून आलेल्या राज शर्मास माधुकरी न मागू देता आपल्या घरात भोजनाची व्यवस्था केली श्री बापन्ना आर्य शनिप्रदोष समयास शिवाराधना करीत असे घरातील स्त्रिया शनिप्रदोषाच्या दिवशी शिवाचे व्रत करीत असत पूर्वीच्या काळी नंद यशोदेने शनी प्रदोष शिव आराधना केल्यामुळेच साक्षात श्रीकृष्ण लालन पालन करण्याचा सुयोग घडून आला बापन्ना आर्यासमोरच सुदैवाने श्री नृसिंह वर्मा श्री वंकटयप्पा रेड्डी आणि थोडे प्रमुख वैश्य लोक सहभागी होत एकेवेळी शनी प्रदोष शिवाराधना झाल्यानंतर श्री कुकटेश्वराच्या शिवलिंगामधून विद्युत कांती प्रकाशित होती त्यावेळी त्यातून वाणी झाली बाबा बापनार्या निसंदेहपणे तुझी मुलगी सुमती महाराणीस अप्पलराज शर्मास देऊन विवाह कर त्यामुळे लोककल्याण होईल हा दत्तप्रभूंचा निर्णय आहे या महानिर्णयाचे उल्लंघन करण्याचा या चराचर सृष्टीमध्ये कुठलीही व्यक्तीस अधिकार नाही ही आणि व्यंकटपय्या सृष्टीला नृसिंह वर्म्याला तेथे असणाऱ्या सर्व जनसमुदायास ऐकण्यास आली सर्व आश्चर्यचकित झाले गोदावरी मंडलांतर्गत आईनविल्ली या गावातील राजवर्माचे मित्रबंधू परिवारास वर्तमान पाठवले विवाहाचा निर्णय झाला राज शर्माला घरदार नव्हते त्यामुळे थोडा विचार चालला होता व्यंकटेप्पा श्रेष्ठी म्हणाले मला पुष्कळ घरे आहेत त्यापैकी एखादे मी राजशर्माच देईन दान घेण्यास तयार नव्हते श्री श्रेष्ठींनी राजशर्माच्या सोयऱ्यांबद्दल बोलून राजशर्माला मिळणाऱ्या वडलोपार्जित गृहभागाची किमती लावून ती एक वराह म्हणजेच जुन्या काळातील नाणे ठरवली होती श्री श्रेष्ठींच्या घराची किंमत बारा वराह निश्चित केली अकरा वराह देण्यास माझ्याकडे एक पै पण नाही असे राजशर्मा म्हणाले तसे असेल तर मी माझ्या घराची किंमत एक वराह मात्र ठरवून विकतो दान घेण्यास तुम्हा संकोच असेल तर एक वराह मला देऊन हे घर विकत घ्या असे सृष्टी म्हणाले सृष्टींनी जे सांगितले ते धर्मसंमत आहे अशा सगळ्यांनी होकार दिला श्री सुमती महाराणी आणि श्री अप्पल लक्ष्मी नरसिंह शर्मा यांचा विवाह महापंडिताच्या वेदघोषाने मंगलवाद्याच्या गजरात मोठ्या थाटामाटात पार पडला श्रीपाद श्रीवल्लभांचा अवतार अज्ञानाच्या अंधकाराला दूर करण्यात झालेला आहे या कारणाने श्री प्रभूंनी कालदेवतेला कर्मदेवतेला शाप दिला या शापास अनुसरून अज्ञान अंधकाराचे प्रतीक स्वरूप जन्मांध शिशू आणि अप्राकृतिक प्रगतीचे स्वरूप दर्शवणारे लंगडे बालक असे दोन बालके राजशर्मास प्राप्त झाले आपले दोन्ही मुले अशा रीतीने अपंग असल्याने सुमती आणि राजशर्मा अत्यंत दुःखी होते आईनविल्ली गावात एक प्रसिद्ध विघ्नेश्वराचे देऊळ आहे श्री राजशर्मा यांच्या दुःखाचा परिहार करण्यासाठी त्यांचे नातेवाईक तेथील महाप्रसाद पिठिकापुरात घेऊन आले सुमती आणि राजशर्मांनी तो प्रसाद आदराने घेतला त्या दिवशीच रात्री सुमती महाराणीला स्वप्नात येरावताचे दर्शन झाले नंतर काही दिवस शंख चक्र गदा पद्म त्रिशूल विविध देवतेंचे ऋषींचे सिद्ध पुरुषांचे योग्यांचे अशी अनेक दर्शने तिला स्वप्नात होत होती काही दिवसांनी जागृत अवस्थेत सुद्धा तिला दिव्य दर्शन होऊ लागले डोळे झाकले की पडद्यावरील चित्रपटासारखे दिव्य कांतिमय तप समाधीत मग्न असलेले योगी मुनी अद्भुत दर्शन देत सुमती महाराणीने आपल्या पित्यास दिव्य अनुभवाबद्दल सविस्तर सांगितले ते म्हणाले ही सर्व लक्षणे महापुरुषांच्या जननाचे शुभसूचक आहेत सुमती महाराणीचे मामा श्रीधर पंडित म्हणाले बाई सुमती रवीचे जन्म नक्षत्र विशाखाच्या आणि राम अवताराचा संबंध आहे कृतिका हे चंद्राचे जन्म नक्षत्र आहे याचा आणि कृष्ण अवताराचा संबंध आहे पूर्वशाळा या नक्षत्रावर जन्मलेल्या अंगारकाचा श्री लक्ष्मी नरसिंह अवताराशी संबंध आहे श्रवण नक्षत्रावर जन्मलेला बुधाचा बुद्ध अवताराशी संबंध आहे पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्रावर जन्मलेला गुरुचा विष्णू अंशाशी संबंध आहे पुष्य नक्षत्रावर जन्मलेल्या शुक्राचा भार्गव रामाशी संबंध आहे रेवती नक्षत्रावर जन्मले शनीच्या कुर्म अवताराबरोबर संबंध आहे भरणी नक्षत्रावर जन्मलेल्या राहूचा वराह अवताराशी संबंध आहे आश्लेषा नक्षत्रावर जन्मला केतूचा मत्स्य अवताराशी संबंध आहे तू मला प्रश्न केलेल्या समयी दैवी रहस्याच्या संबंधित आहे कोट्यावधी ग्रहांना नक्षत्रांना ब्रह्मांडाच्या स्थितीगतीला निर्देश देणारे दत्तप्रभूस जन्मास येतील असे मला निश्चित वाटते आपले दिव्य अनुभव आणि श्रीधर पंडित यांचे मत सुमती महाराणीने राजशर्मा सांगितले तेव्हा राजशर्मा म्हणाले मी पूजा करते समयी कालाग्नी शमन दत्तांना विचारतो कालाग्नी शमन दत्तात्रयांची पूजा होत असता कोणत्याही माणसाने ती पाहू नये असा नियम आहे पूजेनंतर दत्तप्रभू मानवाच्या रूपात समोर बसून बोलतात नंतर परत त्या मूर्तीमध्ये विलीन होतात हा रोजचा आमचा नियम आहे सामान्य विषय किंवा स्वार्थभरित समस्या आम्ही दत्ताला निवेदन करीत नाही त्याविषयी पूजेसमयी दत्त महाराज प्रसन्न होते पूजेनंतर ते मानवी रूपात समोर बसले श्रीधरा या असे बोलवले दत्तमूर्तीमधून एक रूप बाहेर पडले आणि समोर ध्यानस्थ बसले परत आपल्या बोटाचे संकेत करीत श्रीधरा या असे म्हणाले तत्काळ ते रूप त्यांच्यातच विलीन झाले राजशर्माला हे सगळे आश्चर्यकारक होते श्री दत्तप्रभू म्हणाले तू आता पाहिलेले रूप येणाऱ्या शताब्दीतील येणारा एकुलता एक अंश अवतार आहे माझ्यात लीन झालेल्या जीवमुक्तांना सुद्धा मी बोलवताच यावे लागले आणि जा अशी आज्ञा झाल्यास पडदे आड झाल्यासारखे जावे लागते माझ्या आज्ञेचे पालन करणे त्यांना चुकतच नाही माझ्या लीला विभूती केवळ भूमीवरच परिमित नाहीत तर हे ब्रह्मांड सारेच माझ्या हातातील खेळण्याच्या चेंडूसारखे आहे मी एका पायाने लता प्रहार केल्यास कोट्यावधी योजने पार करतो मी जन्म मृत्यूच्या अतीत आहे असे म्हणत श्री प्रभूंनी राजशर्माच्या भूमध्यात स्पर्श केला लगेच राजशर्माला पूर्वजन्माची स्मृती झाली त्याने एका युगात विष्णुदत्त या नावाने जन्म घेतला असून त्यांची पत्नी सुमतीने सोमदेवम्मा नावाने जन्म घेतला होता असे ज्ञात झाले श्री दत्त महाराज पुढे म्हणाले मी दत्त या रूपाने दर्शन देऊन तुमची काय इच्छा आहे असे विचारले होते त्यावेळी पितृश्राद्धाच्या दिवशी जेवायला यावे अशी विनंती तुम्ही केली होती सूर्याग्नीबरोबरच मी श्राद्धाचे जेवण केले तुमच्या पितृदेवतांना शाश्वत ब्रह्म लोकांची प्राप्ती करून दिली मी श्रीपाद श्रीवल्लभ या नावाने अवतार घेऊन गेल्या शंभर वर्षांपासून या भूमीवर योग्यांना महापुरुषांना दर्शन देत आहे पिठिकापुरात सवितृ काठक चयन भारद्वाज महर्षीने त्रेतायुगात केला होता तेव्हाचे या होमाचे भस्म पर्वतासारखे जमून बसले कालांतराने ते भस्म द्रोणागिरी पर्वतावर शिंपडले गेले मारुती द्रोणागिरी पर्वत घेऊन जात असताना एक छोटा भाग गंधर्वपुरात म्हणजेच गाणगापुरात पडला गंधर्व नगर भीमा आमरजा पवित्र नद्याचा संगम प्रदेश आहे श्रीपाद श्रीवल्लभांचा अवतार समाप्तीनंतर मी मीन अंश मीन लग्नावर करंज नगरीत शुक्ल यजुर्वेदीय वाजसनेय मध्याधीन शाखेत श्री नृसिंह सरस्वती या नावाने जन्म घेऊन गंधर्व नगरात अनेक लीला करीन श्री शैल्यातील कर्दळी वनात मी तीनशे वर्ष तपोसमाधीनंतर श्री स्वामी समर्थ या नावाने प्रज्ञापुरात निवास करेन जेव्हा शनी मिनेत प्रवेश करेल तेव्हा त्या शरीराचा त्याग करेन दत्तप्रभूंचे हे वरील वक्तव्य राजशर्माने आपल्या धर्मपत्नीस सांगितले त्यावेळी सत्य ऋषीश्वर बापन्नार्य म्हणाले बाबा राजशर्मा तुझ्या पूर्वीच्या युगातील जन्मात श्री दत्तप्रभूंना सूर्याला अग्नीला श्राद्ध भोजन दिलेला तू पुण्यात्मा आहेस या जन्मात कोणत्याही रूपात दत्त महाराज भोजन असे भोजन द्या असे विचारतील तो दिवस पितृश्राद्धाचा असला तरी कसलाही विचार न करता ब्राह्मण जेवायच्या अगोदरच श्री दत्ताने भोजन विचारले तर जरूर वाढावे सुमती ही गोष्ट लक्षात ठेव बाबा शंकर भट्टा दत्तप्रभूंच्या लीला अलौकिक आहेत आतापर्यंत कधीही न ऐकलेले आणि अपूर्व आहेत महालय आमोसेचा दिवस होता राजशर्मा पितृश्राद्धाच्या तयारीत होते दारासमोर भोवतीम भिक्षां देई असा आवाज ऐकला आणि त्या अवधूताला सुमती महाराणीने भिक्षा घातली आणि मागणे माग असे म्हणणाऱ्या अवधूताला सुमती म्हणाले बाबा आपण अवधूत आहात आपले वाक्य म्हणजे सिद्ध वाक्यच आहे श्रीपाद श्रीवल्लभांचा अवतार लवकरच या भूमीवर होईल असे विद्वान लोक सांगतात दत्तप्रभू आता कोणत्या रूपात संचार करीत आहेत या शंभर वर्षापूर्वी या भूमीवर श्री दत्तप्रभू श्रीपाद श्रीवल्लभ या रूपात फिरत आहेत ज्ञात होत आहे आपण मला काहीतरी माग असे म्हटलेत मला श्रीपाद श्रीवल्लभांचे रूप पाहण्याची फार तीव्र इच्छा आहे हे शब्द ऐकून त्या अवधूताने भवने दनानून जाण्यासारखे भूकंप आल्यासारखे विकट हास्य केले सुमती महाराणीला तिच्या सभोवतालीचे समस्त विश्व एका क्षणात अदृश्य झाल्यासारखे वाटले समोर सोळा वर्ष वय असलेली सुंदर बालक यतीच्या रूपात प्रगट झाला आणि म्हणाला आई मीच श्री पाद श्री वल्लभ आहे मीच दत्त आहे अवधूताच्या रूपात असताना श्री वल्लभांचे रूप पाहण्याची इच्छा व्यक्त केलीस ती इच्छा पूर्ण करण्यास तुला श्री वल्लभांच्या रूपात दर्शन दिले श्री वल्लभाच्या रूपात असलेल्या मला कोणतेही मागणे मागू शकतेस तू मला जीव घालून तृप्त केलेस जे मागशील ते वरदान द्यावे अशी इच्छा आहे या जगातील लोकांनी संकल्प रूपाने पापकर्म केल्यास पापांचे फळच प्राप्त होते संकल्पाने पुण्यकर्म केल्यास पुण्यकर्माचे फळ प्राप्त होते निष्काम कर्माचे आचरण केल्यास त्याला अकर्म म्हणतात ते सुकर्मही नसते अथवा दुष्कर्मही नसते अकर्मास पुण्य किंवा पाप असे कोणतेच फळ नाही म्हणून दुसरेच फळ द्यावे लागते ते भगवंताधीन असते अर्जुनाने अकर्म केल्यामुळेच श्रीकृष्णाने त्याला कौरवांना मारावयास सांगितले तसे मारल्यास पाप लागणार नाही असे श्रीकृष्णाने अर्जुनास सांगितले होते कौरवांचा संहार हा भगवंत निर्णयच होता तुम्ही दंपतींनी पण विशेष असे अकर्म केलेले आहे म्हणून लोक हितार्थाने काहीतरी प्रतिफळ दिले पाहिजे निसंदेहाने तुझ्या इच्छा मला सांग न चुकता मी पूर्वीन ती दिव्य मंगलमूर्ती पाहून सुमती महाराणीने पादाभिवंदन केले श्री वल्लभांनी सुमती महाराणीला उचलून उभे केले व म्हणाले आई मुलाच्या पाया पडणे अयोग्य आहे याने मुलाचे आयुष्य क्षीण होते तेव्हा सुमती म्हणाली श्री वल्लभ प्रभू आई म्हणून बोलावलेत आपले हे सिद्ध वाक्य आहे तेच बोल खरे करावे तू माझा मुलगा म्हणून जन्मास यावे यावर श्री दत्तप्रभूंनी तथास्तू असा आशीर्वाद दिला व म्हणाले मी श्रीपाद श्रीवल्लभ या रूपाने तुझ्या गर्भात येईन आईने लेकराच्या पायावर पडणे हे लेकराचे आयुष्य क्षीण होणेच होय म्हणून मी धर्मकर्माच्या सूत्रांच्या उलट जात नाही मी पुत्र रूपाने सोळा वर्षापर्यंत जीवन व्यतीत करेन त्यावर सुमती म्हणाली केवढा हा अविचार सोळा वर्षपर्यंतच आयुष्य असे म्हणून विलाप करू लागले त्यावर श्रीचरणांनी सांगितले आई सोळा वर्षपर्यंत तुम्ही सांगाल तसे एकूण राहील प्राप्ते तू षोडशे वर्ष पुत्र मित्र वदाचरेन असे शास्त्र सांगते सोळा वर्ष वय असलेल्या मुलांबरोबर मित्रासारखे वागले पाहिजे आपल्या इच्छांचे दडपण त्यांच्यावर आणू नये मला लग्न करण्यासाठी बंधन घालू नये मला यती होऊन स्वेच्छेने विहार करण्याची परवानगी द्यावी माझे या संकल्पाच्या विरुद्ध तुम्ही बंधन घातले तर मी घरात राहणार नाही असे सांगून त्वरित दत्तप्रभू अदृश्य झाले सुमती महाराणी आवाक झाली तिला काहीच कळेनाशे झाले घडलेला सारा वृत्तांत तिने आपल्या पतीस विवरण करून सांगितला तेवढ्यात अप्पलराज म्हणाले सुमती विचार करू नकोस श्री दत्त महाराज या प्रकारे आपल्या घरी भिक्षस येतील असा विषय तुझ्या वडिलांनी सूचनात म्हणून अगोदरच सांगून ठेवला होता श्री दत्त हे करुणाचा महासागर आहेत श्री वल्लभांचा जन्म होऊ दे नंतर आपण विचार करू अप्पल राजूंच्या घरी अवधूत आले ही वार्ता सगळ्या गावात पसरली पितृदेवांची अत्यंत प्रमुख असलेली महालय अमावस्याच्या दिवशी ब्राह्मण जेवण्याच्या आधी अवधूताच भिक्षा दिली या वचनाची चर्चा झाली श्री बापन्ना वदानी म्हणाले श्रीपाद श्रीवल्लभांचा जन्म होणार हे सगळे म्हणतात अवधूतांना साष्टांग नमस्कार करणे विहितीच आहे त्यामध्ये सुमतीचा काहीच दोष नाही पुत्र रूपाने जन्मल्यावर त्याला साष्टांग नमस्कार केल्यास बालकाचे आयुष्य क्षीण होते परंतु अवधूत वेशात असताना साष्टांग नमस्कार करणे चूक नाही या प्रसंगाने पिठिकापुरातील सर्व ब्राह्मणांची ईर्ष्या वाढली विशेषत्वाने नरसावधानी या नावाच्या पंडिताची अमावस्याच्या दिवशी सगळेच पितृ कार्यामध्ये निमग्न झालेले होते भोगत्यांच्या दुष्काळच होता ही फार मोठी समस्या पडली श्री बापन्नार यांनी अप्पल राजूंच्या घरी मात्र निर्विघ्नपणे कार्य पार पडेल असे सांगितले श्री राजशर्मा कालाग्ने शमनाचे म्हणजे दत्तांचे ध्यान करीत होते तितक्यात भोगते म्हणून तीन अतिथी आले आणि पितृकार्य निर्विघ्नपणे पार पडले बाबा शंकर भट्टा त्या दिवशी वैश्यांना वेदोक्त उपशयन करण्याचा अधिकार आहे का नाही असा विषय चर्चेत मुख्यांश होता ब्राह्मणांची परिषद जमली बंगाल देशातील नवद्वीपातून आशुतोष या नावाचे पंडित पादगया क्षेत्रास आले होते त्यांच्याकडे अत्यंत प्राचीन नाडी ग्रंथ होते त्यांना देखील पंडित परिषदेचे आमंत्रण होते बापन्नाचार्यांनी सांगितले नियमनिष्ठेमध्ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य समानच असतात इतक्यात मी म्हणालो महाराज श्रीपाद प्रभूंच्या लीला विस्तारपूर्वक सांगून मला धन्य करावे आरे शंकर भट्टा नरसावधांनी बापणाऱ्यावर क्रोधित झाले व येनकेन प्रकारे त्यांचे अपमान करण्याचे त्यांनी ठरवले नरसावधानींची बगलामुखी साधना विफल होण्याचे एकमेव कारण बापण्याचार्यच आहेत असे त्यांच्या मनाने ठामपणे घेतलेले होते तांत्रिक प्रयोगाचे बापन्नाचार्यांनी त्यांची मंत्रसिद्धी निष्प्रभ केली असा कुप्रचार करण्यास त्यांनी सुरुवात केली नाडी ग्रंथात श्रीपाद प्रभूंच्या अवताराविषयी जे विवरण होते ते त्यांना विचलित करीत होते नाडी ग्रंथ हा मुख्यतः अविश्वसनीय आहे बापन्नार यांनी मत्स्यहारी ब्राह्मणास भोजन दिले हा अनाचार घडला असा नरसावदानी यांनी वाद मांडला मनुष्य पूर्ण ब्रह्माचा अवतार कदापि होऊ शकत नाही तर ताने बाळ श्रीपाद श्रीवल्लभ सर्वांतर्यामी सर्वज्ञ सर्व शक्तिमान असे श्री दत्तप्रभूंचे प्रभूंचे कसे बरे अवतार होऊ शकतील श्रीपाद प्रभूंनी अगदी लहान असताना केलेला प्रणवोच्चार पाळण्यात असताना शास्त्र प्रसंग आणि वयास न शोभणारे प्रज्ञेचे प्रदर्शन नरसावधानींना पटले नाही एखादा विद्वान ब्राह्मण श्रीपादांच्या शरीरात प्रवेश करून असे बोलतो आहे असा त्यांनी प्रचार केला श्री कुकटेश्वराच्या मंदिरात असलेले स्वयंभू तेच खरे दत्तात्रेय आहेत तेच वर प्रदान करणारे आहेत या बालकास दत्तस्वरूप मानणे चुकीचे आहे असा नरसावधानांनी सर्वांचा समज करून देण्याचा प्रयत्न केला श्रीपादांच्या जन्मानंतर सतत नऊ दिवसांपर्यंत ज्या जागेवर त्यांना निजवत असत त्या जागी तीन फण्यांचा नाग आपला फणा उभारून बाळावर छाया करीत असे श्रीपाद मातेच्या गर्भातून साधारणतः बालकाप्रमाणे जन्मास न येता ज्योती स्वरूपाने अवतरले होते जन्म होता क्षणीच महाराणी सुमती मूर्छित झाल्या प्रसूतिगृहातून मंगल वाद्यांचा ध्वनी येऊ लागला थोड्या वेळात आकाशवाणी झाली आणि सर्वांना बाहेर जाण्याचा आदेश झाला श्रीपादांच्या सान्निध्यात चार वेद अठरा पुराणे आणि महापुरुष ज्योतिरूपाने प्रगट झाले आणि पवित्र वेद मंत्रांचा घोष बाहेर सर्वांना एकू येऊ लागला थोड्या वेळाने सर्वत्र शांतता पसरली या अद्भुत घटना बापांना आर्यांना सुद्धा अगम्य व आश्चर्यकारक वाटल्या श्रीपाद आता एका वर्षाचे झाले होते ते आठ दहा महिन्यांचे असतानाच त्यांचे आजोबा बापाने आर्यांबरोबर पंडित परिषद जात असत आजोबा आपल्या नातवाला बरोबर घेऊन जात नरसावदांनी आपल्या घरी राजगिऱ्याचे पीक काढीत राजगिऱ्यांची भाजी अत्यंत रुचकर असते गावातील लोक नरसावधानींना ती भाजी देण्याची विनंती करीत असत परंतु ते ती भाजी कोणालाच देत नसत कोणाकडूनही काही विशेष काम करून घ्यायचे असल्यास त्यांना ते ती भाजी देत आणि इच्छित काम करून घेत श्रीपादांनी एकदा आपल्या आईस राजगिऱ्याची भाजी करण्यास सांगितले ती भाजीसुद्धा नरसावदानींच्याच घरचीच त्यांना हवी होती परंतु हे काम कठीण होते श्रीपाद लहान असतानाच स्वेच्छेने चालत वदनेच्या घरी जात असत त्यांच्या घरी शास्त्राविषयी चर्चा करीत तसेच चित्रविचित्र लिला करीत पिठिकापुरात एका महापंडिताचा मृत्यू झाला होता त्या पंडिताचा प्रेतात्मा श्रीपादांकडून विचित्र कार्य करून घेत आहे या बालकास योग्य ते उपचार न करता बापन्नाचार्य व राजशर्मा हे दोघे या बालकास दत्तावतारी समजत आहेत असे नरसावधानांनी सर्वांना सांगत असे पिटिकापूर हे पादगया क्षेत्र असून पितृदेवतांचे प्रधान स्थान आहे विगत आत्म्यांची संपर्क साधून संभाषण करण्याचे सामर्थ्य असलेले तत्ववेत्ते तेथे राहत असत श्रीपादांच्या शरीरात कोणत्या तरी महापंडिताचा आत्माच वास करीत आहे आणि त्यांच्याकडून अगम्य अशा लीला करून घेत आहे अशी धारणा पिठिकापुरममध्ये दृढ होत होती चिरुमलदास पुढे म्हणाले मी मलयाद्रीपुरामहून पिठिकापुरम येथे आलो तेव्हा बापनारिया आणि राजशर्मा यांच्या घरचा रजक होतो नरसावधीच्या घरचा जो रजक होता तो वृद्धावस्थेत मरण पावला होता त्या रजकाचा मुलगा वायसपूर अग्रहार म्हणजेच सध्याचे काकीनाडा येथून निघून गेला होता त्यामुळे त्यांच्या घरचे रजकाचे काम मला मिळाले होते मी लहानपणापासून बापन्नारिलूच्या सहवासात असल्याने माझ्यातील सत्वप्रवृत्ती जागृत झाली होती व अध्यात्माची ज्योत प्रज्वलित झाली होती ज्या दिवशी मी नरसावधानींना पाहत असे त्या दिवशी मला पोटाचा विकार होऊन अन्नग्रहण न करण्या इतकी माझी दीन अवस्था होई नरसावधानीचे कपडे मी स्वतः न धुता माझा मुलगा रविदास ते धुत असे सात्विक प्रवृत्तीच्या लोकांचेच कपडे मी स्वतः धुत असे नरसावदानींचे कपडे मी स्वतः न धुता ते माझा मोठा मुलगा रविदास धुतो ही वार्ता त्यांच्या कानी गेली त्याचे कपडे मी स्वतः धुवावे अशी त्यांनी आज्ञा केली ती आज्ञा मानून मी नरसावधानीचे कपडे स्वतः धुवू लागलो मी कपडे धुत असताना श्रीपादाचे नामस्मरण करीत असे धुतलेले कपडे घेऊन रविदास नरसावधानीकडे गेला मी धुतलेले कपडे जेव्हा सगळ्यांनी घातले तेव्हा कोणालाच काही झाले नाही परंतु नरसावधानींना ज्यावेळी ते कपडे घातले तेव्हा त्यांना त्यांच्या अंगावर विंचू गोम सरपटत असल्यासारखे वाटले या कपड्यांमध्ये त्यांचे शरीर अग्नीवर ठेवल्याप्रमाणे पोळू लागले नरसावधानींनी मला बोलवले व ते रागाने म्हणाले कोणत्या तरी क्षुद्र विद्येचा मंत्राचा प्रयोग मी या कपड्यावर केलेला आहे त्या अपराधाबद्दल त्यांनी माझी न्यायाधीशाकडे तक्रार केली परंतु चतुर न्यायाधीशांनी मला निर्दोष जाहीर करून सोडून दिले मी आनंदात घरी आलो थोड्याच वेळात श्रीपाद प्रभू एका सोळा वर्षाच्या युवकाच्या रूपात आमच्या घरी आले श्रीपाद प्रभू वाटेल त्या रूपात येऊन भक्तांना दर्शन देत असत मी आश्चर्याने म्हणालो महाराज आपण उत्तम अशा ब्राह्मण कुलामध्ये जन्मलेले आहात तेव्हा आमच्यासारख्या रजकांच्या वस्तीत येणे काही योग्य नाही तेव्हा प्रभू म्हणाले नरसावधानीसारखे पापाचे गाठोडो डोक्यावर वाहणारे ब्राह्मण खरे तर रजकांपेक्षा कमी दर्जाचे असतात परंतु तुझ्यासारखे ब्राह्मणांची ओढ असलेले रजक त्यांच्यापेक्षा श्रेष्ठ असतात श्रीपादांचे ते शब्द ऐकून मी त्यांच्या चरणावर नतमस्तक झालो आणि ढसाढसा रडलो श्री प्रभूंनी माझ्याकडे अमृतदृष्टीने पाहिले व आपल्या दिव्य हाताचा स्पर्श करून मला उठवले नंतर त्यांनी आपला उजवा हात माझ्या शिरावर ठेवला आणि त्या क्षणी मला जन्म आठवले माझ्यातील योग शक्तींना चालना मिळाली कुंडलिनी शक्तीसुद्धा जागृत झाल्याचा अनुभव येऊ लागला श्रीपाद प्रभू हळूहळू पावले टाकीत अंतर्धान पावले श्रीपाद प्रभूंनी आपल्या आईजवळ राजगिराची भाजी करून देण्याचा हट्ट केला त्यांना नरसावधानीची घरातील भाजी हवी होती परंतु ती गोष्ट अशक्य वाटत होती त्यावेळी बापनारीय म्हणाले श्रीपादा उद्या सकाळी मी तुला नरसावधानीच्या घरी घेऊन जातो तू स्वतः त्यांना राजगिऱ्याची भाजी देण्याची विनंती कर परंतु जर त्यांनी ती भाजी देण्यास नकार केला तर त्या भाजीसाठी पुन्हा कधी हट्ट करू नकोस दुसऱ्या दिवशी बापनार्य बालक श्रीपादाला घेऊन नरसावधानीकडे गेले त्यांच्या घरी जाताच बापनार्य श्रीपादांना म्हणाले श्रीपादा मोठ्यांना नमस्कार करून त्यांचे आशीर्वाद घ्यावेत नरसावधानी बाहेर ओसरीवर बसले होते त्यांची लांब शिखा पाठीवर रुळत होती ती नरसावधानींना अत्यंत प्रिय होती श्रीपादांनी नरसावधानीकडे बघितले व दोन हात जोडून त्यांना नमस्कार केला श्रीपादांची तीक्ष्ण नजर नरसावधानीच्या पाठीवर विसावलेल्या शिकेवर पडली आणि काय आश्चर्य ती आपोआप गळून खाली पडली ती पाहून नरसावधानी अगदी गोंधळून गेले यावेळी श्रीपाद म्हणाले आजोबा नरसावधानी आजोबांची अत्यंत प्रिय असलेली शिका गळून पडली आता त्यांच्याकडे राजगिऱ्याची भाजी मागणे योग्य होईल का चला आपण घरी जाऊया श्रीपादांनी राजगिऱ्याची भाजी पुन्हा कधीही विचारली नाही श्रीपादांच्या नमस्कारामुळे झालेले नुकसान नरसावधानीच्या लक्षात आले ते ध्यानात बसले असता त्यांच्या शरीरातून त्यांच्यासारखेच दिसणारे एक तेजोवलय बाहेर पडले नरसावधानींनी त्या तेजोवलयाकडे विचारले तू कोण आहेस कोठे चाललास त्या तेजपुंज नरसावधानीसारखे दिसणाऱ्या आकृतीने उत्तर दिले मी तुझ्यात राहणारे पुण्य शरीर आहे तू आतापर्यंत कितीतरी वेद पठन केले आहेत स्वयंभू दत्तात्रेयाची आराधना केलीस परंतु साक्षात श्री दत्तात्रेयांचा अवतार श्रीपाल श्रीवल्लभांचा अपमान केला तुला तुझ्या शिखेवर राजगिऱ्याच्या भाजीवर असलेले प्रेम आसक्तीच्या एक लक्षांचं प्रेम जरी श्रीपादांच्या विषयी असते तर तुझ्या जन्माचे सार्थक झाले असते परंतु मोहपाशांनी स्वतःच बांधून घेऊन मोक्षाची एक दिव्य संधी घालवलीस तू लवकरच दरिंद्री होशील या दरिद्राचे हरण करण्यासाठीच श्रीपाद श्री प्रभूंनी तुला शाकदान मागितले होते त्यांना जर तू ते दान दिले असतेच तर तुला आता येणारे दरिंद्र न येता उत्तम ऐश्वर प्राप्त झाले असते तू स्वतः आपल्या हाताने ही संधी दवडलीच आहेस श्रीपाद प्रभू करुणेचा सागर आहेत हा अवतार संपल्यावर ते दुसऱ्या नृसिंह सरस्वती नावाचे अवतार ग्रहण करतील त्यावेळी तू दरिद्र ब्राह्मणाच्या रूपात जन्म घेशील त्या जन्मात सुद्धा तू घरी राजगिऱ्याची भाजी पिकवशील त्यावेळी योग्य समय पाहून मी पुन्हा तुझ्या शरीरात प्रवेश करीन त्यावेळी श्रीपाद प्रभू तुझ्या घरी भिक्षेसाठी येतील तू प्रेमाने वाढलेली भिक्षा घेऊन तुला ते ऐश्वर प्रदान करतील सध्या मात्र मी तुझे शरीर सोडून जात आहे श्रीपाद प्रभूंनी केलेला नमस्कार तुला नव्हता तर तुझ्यातील पुण्य स्वरूपात वास्तव्य करणारा मला होता त्यांनी मला तुला सोडून देऊन त्यांच्या स्वरूपात लीन होण्याची आज्ञा केली होती त्यानुसार मी श्रीपादांच्या स्वरूपात लीन होण्यात जात आहे आता तुझ्या शरीरात केवळ पाप पुरुषच उरला आहे असे बोलून तो पुण्यात्मा श्रीपादांमध्ये विलीन झाला कालांतराने नरसावधानाची प्रकृती क्षीण होत गेली लोक त्यांच्या शब्दांचा निरादर करू लागले त्यांच्या चेहऱ्यावर विलसणारे विद्वत्तेचे तेज लोप पावले त्याचवेळी पिठिकापुरात विषूची म्हणजेच कॉलराची साथ पसरली त्यात अनेक ग्रामवासी या रोगात बळी पडले दूषित पानामुळे हा रोग बळावत असल्याचा निष्कर्ष गावातील वैद्यांनी काढला भयभीत झालेल्या ग्रामवासियांनी या महामारीच्या रोगावर शास्त्रीय रीतीने निर्मूलन पद्धती काढावी अशी प्रार्थना श्री यांना केली श्री यांनी आपल्या अंतर्दृष्टीने जाणले की ही महामारी जलदोषाने झालेली नसून वायुमंडल कुलुषित झालेली आहे परंतु बापन्नार्याचे हे मत गावातील वैद्यांना पटले नाही ग्रामस्थांनी ग्रामदेवतेस पशुबली देऊन तांत्रिकांकडून विविध प्रकारच्या पूजा महामारीच्या निर्मूलनासाठी केल्या पशूंचा बळी दिल्याने त्यांच्यातील प्राणशक्ती बळजबरीने बाहेर काढली जाते व तिला मंत्र उच्चाराने वश करून घेतात प्राणशक्तीस वृद्धिंगत करण्यासाठी योग्यांच्या प्रक्रिया आणि सात्विक आराधनेचा अवलंब करणे अधिक योग्य आहे असे श्री बापन्नार यांचे मत होते त्यांनी ग्रामवासियांना असे सुचवले परंतु अंधश्रद्धेने त्यांनी पशुबळी देण्याचे थांबवले नाही गावातील काही मंडळींनी पशुबळीचा विषय श्रीपाद प्रभूंकडे काढला त्यावर श्रीपाद म्हणाले ग्रामदेवतेस विनंती केली आहे की तिने पशुबळीचा स्वीकार करू नये श्रीपादांच्या आज्ञेनुसार ग्रामदेवता समुद्र स्नान करण्यात गेली आहे आता दूध वतू घालून देवतेस नैवेद्य अर्पण केल्यास या रोगराईपासून तुमची सुटका होईल कलिकेचे रूप धारण केलेले ग्रामदेवता शांत होईल ही वार्ता गावातील सर्व लोकांना कळवण्यासाठी एका चर्मकास बोलावून चर्मवाद्यावर दवंडी पिटवण्यास सांगितली दवंडी कोणी पिटवायची असे विचारल्यावर श्रीपाद म्हणाले विषूची रोगाचे ग्रस्त व्यंकट व्यंकय्या याने दवंडी पिटावी असा माझा निरोप त्यास सांगा ते सर्व ग्रामवासी व्यंकय्याजवळ गेले तो मरणासक्त होता त्याला हा निरोप देताच तो मूर्छित पडला एका घटकेनंतर जेव्हा तो शुद्धीवर आला तेव्हा तो पूर्णपणे बरा झाला होता ही बातमी हा हा म्हणता संपूर्ण पिठापुरम मध्ये चर्चेचा विषय झाली व्यंकयाने गावात फिरून चोहीकडे दवंडी पिटली बापन्नार यांनी आपल्या सेवकास पाण्याचे भरलेले एक मोठे भांडे त्याच्यासमोर आणून ठेवण्यास सांगितले वायुमंडळातील विषाणू किटाणूंचा नाश करण्यासाठी योग्य त्या मंत्राचा संधान केले आणि तत्काळ हवेतील विषाणू किटाणू पाण्यात टपटप येऊन पडले अशा प्रकारे वायुमंडल शुद्ध झाले आणि महामारी रोगाचे निर्मूलन झाले श्रीपादांच्या जन्मतिथीस म्हणजेच वाढदिवसाच्या दिवशी राजशर्मा पत्नीसह श्रीपादांना घेऊन बाळाचे आजोबा श्री बापन्नारी यांच्याकडे आले ज्या ज्यावेळी बापन्नार यांनी श्रीपादांच्या चरणावर शुभचिन्हे पाहण्याचा प्रयत्न केला त्या त्यावेळी त्यांना कोटी कोटी सूर्याच्या तेज सविस्तेचा अनुभव येई व ती शुभचिन्हे त्या तीव्र प्रकाशात दिसत नसत त्यांचे त्यांना राहून राहून आश्चर्य वाटे परंतु त्या दिवशी उषाकाली साळेच्या कोंड्यावर दिव्य असे पदचिन्ह दिसले त्यांनी आपली कन्या सुमतीस विचारले बाळ या कोंड्यावरून कोण गेले तुमचा लाडका नातूच येथून गेला आणखी कोण बाबा सुमतीने उत्तर दिले हे पदचिन्ह वर्षीय कुमाराच्या पदचिन्हासारखे होते आजोबांनी श्रीपादांना आपल्या मांडीवर घेतले व त्यांच्या चरणकमलांचे ते निरीक्षण करू लागले त्यावेळी त्यांना दिव्य प्रकाश न दिसता मीच साक्षात दत्तात्रेयाचा अवतार आहे असे सूचित करणाऱ्या सुस्पष्ट अशा चिन्हांचे दर्शन झाले त्या दिव्य चरणांचे बापन्नार यांनी कौतुकाचे चुंबन घेतले हा बाळक श्री दत्तात्रयाचा अवतार असल्याचा त्यांचा निर्धार दृढ झाला त्याचवेळी त्यांच्या मुखातून श्री दत्तांच्या स्तुतीपद आपोआप निघाले त्या दिव्य चरणांच्या दर्शनाने बापन्नार यांना अंगी अष्टभाव सिद्ध झाले त्यांच्या डोळ्यातून आनंदाश्रू वाहू लागले ते श्रीपादांच्या गालावर उघडले आणि ते मोत्यांच्या बिंदूसारखे चमकत होते आजोबांनी आपल्या उपरण्याने हळुवारपणे श्रीपादांच्या गालावरील ते थेंब पुसले त्यावेळी श्रीपाद म्हणाले आजोबा तुम्ही सौरमंडलातून शक्तिपाद करून ती शक्ती श्री शैल्यस्थिती श्री मल्लिकार्जुन शिवलिंगात आकर्षित केली होती त्याचवेळी सूर्यमंडलातील ती शक्ती गोकर्ण महाबळेश्वरी या पादगया क्षेत्री स्थित असलेल्या स्वयंभू श्री दत्तात्रेयांच्या ठाई आकर्षित झाली गोकर्ण महाबळेश्वर क्षेत्रास अधिक शक्ती संपन्न करण्याचा संकल्प आहे प्राणी मात्रेतून जे अनिष्ट स्पंदने बाहेर पडतात त्या स्पंदनांना माझ्यात लय पाहून जे माझे साधक आश्रित आहेत त्यांच्या प्रतिशुभ स्पंदनाने प्रसारण व्हावे असा माझा संकल्प आहे गोकर्ण महाबळेश्वर हे परमेश्वराचे आत्मलिंग आहे त्यांच्या केवळ दर्शनाने मुक्ती साध्य होते तसेच श्री शैल्याच्या दर्शनाने सुद्धा मुक्तीचे फळ प्राप्त होते येथील मल्लिकार्जुना शक्ती संपन्न करण्याचा संकल्प आहे तुम्ही सत्य ऋषी आहात मी यतीच्या रूपात होतो तेव्हा आईने मला नमस्कार केला त्यावेळी मी अल्पायुष्य होणार असे माझे मत होते परंतु आईने मला श्रीपाद रूपात नमस्कार केला म्हणून मी अल्पायुष्य होणार नाही असे आपण म्हणाला तेव्हा आपल्या दोघांचेही म्हणणे खोटे होऊ नये म्हणून मी केवळ सोळा वर्षपर्यंत तुमच्या घरी राहण्याचे ठरवले आहे संसार बंधनातून मुक्तीची इच्छा करणाऱ्या मुमुक्षांना अनुग्रह देण्याचे कार्य पुढे आहे मी चिरंजीव असावे असा तुमचा संकल्प आहे तो मी पुरतीच नेईन श्रीपाद श्रीवल्लभ हे स्वरूप गुप्त करेन नृसिंह सरस्वती हा अवतार घेतला तरी श्रीपाद श्रीवल्लभ रूप हे नित्य सत्य रूप म्हणूनच राहील नृसिंह सरस्वतीचे अवतार कार्य पूर्ण करून श्री शैल्या असलेल्या कर्दळी वनात तीनशे वर्षपर्यंत तपश्चर्या करून प्रज्ञापूर म्हणजेच अक्कलकूट येथे श्री स्वामी समर्थ रूपात प्रगट होईल तेथील वटवृक्षामध्ये माझी प्राणशक्ती प्रवेश करून मल्लिकार्जुन शिवलिंगात विलीन होईल बापन्नार यांना हे सगळे आश्चर्यकारक व अद्भुत असे वाटले आजोबाच्या घरी पहिल्या वर्षीचा वाढदिवस अति आनंदात व थाटाने साजरा झाला श्री पिठिकापुरमला त्या दिवशी आणखी एक आश्चर्य घडले नरसावधानी देवळाचे पुजारी आणि अजून काही मंडळी कुकटेश्वराच्या मंदिरात दर्शनाला गेले असताना त्यांच्या तेथे स्वयंभू दत्तात्रेयाची मूर्ती दिसली नाही मंदिरातील मूर्ती दिशेनाशी झाल्याची वार्ता गावात दावानलासारखी पसरली आणि नरसावधानीच्या विरुद्ध असलेला एका तांत्रिक मूर्ती अदृश्य करण्याचे कारण नरसावधानीच आहेत असे तावा तावाने म्हणू लागला नरसावधानीचे शूद्र विद्येचे उपासक आहेत त्यांनीच मूर्ती अदृश्य केली असा प्रचार गावात करण्यास त्याने सुरुवात केली पिठापुरमच्या ब्राह्मणांनी नरसावधानीच्या घराची झडती घेण्याचे ठरवले ते ब्राह्मण श्री बापन्नार यांना भेटले व झालेला प्रकार सांगितला ते बापन्नार्य त्या ब्राह्मणास म्हणाले सत्य प्रत्ययास येईपर्यंत मौन राहावे ज्या योग्य वेळी या प्रश्नाचे समाधान होईल नरसावधानीच्या घराची झडती घेऊन संशयित स्थळी खोदकाम केल्यावर तेथे मानव कपाल व शूद्र विद्येस उपयोगी पडणाऱ्या काही वस्तू सापडल्या परंतु दत्तात्रेयाची मूर्ती मात्र मिळाली नाही श्री नरसावधानी मूर्तीच्या चोरीची आरोपातून मुक्त झाले परंतु ते शूद्र विद्येचे उपासक असल्याचे सिद्ध झाले दिवसेंदिवस त्यांची प्रकृती क्षीण होत होती त्यांच्याकडे एक वांज गाय होती तिला बैलाप्रमाणे शेतीच्या कामासाठी वापरीत व वेळेवर सुद्धा देत नसे एके दिवशी नरसावधानीच्या विरुद्ध असलेल्या तांत्रिकाने त्या गायीच्या शरीरात क्षुद्र शक्तींचे आवाहन केले त्यामुळे गायीने खुटाचे बंधन तोडून टाकून ती घरात शिरली व घराच्या लोकांना शिंगाने मारू लागली नरसावधानींनी अतिप्रेमाने लावलेला राजगिऱ्याच्या भाजीचा मळातीने तिने उध्वंस केला व त्या गायीच्या जवळ जाऊन तिला दोरीने बांधणे कोणासही शक्य झाले नाही त्याच दिवशी नरसावदानीच्या घरी त्यांच्या आईचे श्राद्ध होते श्राद्धाचा संपूर्ण स्वयंपाक झाला होता श्राद्धांच्या ब्राह्मणांचे भोजन झाले होते घरच्या मंडळींचे मात्र जेवण अजून झाले नव्हते त्या गायीने सारे अन्न व वडे खाऊन टाकले त्याचवेळी बालक श्रीपाद प्रभू आपल्या आईवडिलांना नरसावदानीच्या घरी घेऊन जाण्याचा हट्ट करू लागले श्री राजशर्मा त्यांना घेऊन नरसावदानीच्या घरासमोर जाऊन उभे राहिले तेवढ्यात ती गाय नरसावदानीच्या घरातून बाहेर आली ती अंगणात उभे असताना श्रीपादांना तीन प्रदक्षिणा घातल्या व नंतर त्यांच्या चरणी नतमस्तक झाली व त्याच अवस्थेत गतप्राण झाली या प्रसंगानंतर गावातील लोक अनेक मते व्यक्त करू लागले गायीने खाल्लेल्या वडामध्ये विष होते व ते खाल्ल्याने गाय मरण पावली आता नरसावदानींनी गोहत्येचे पातक लागले असे नाना डोकं उठू लागले त्यावेळी नरसावदाने त्रस्त झाले होते या गायीचे श्रीपादांना तीन प्रदक्षिणा घातल्या व त्यानंतर त्यांच्या चरणावर मस्तक ठेवून प्राण सोडले या कारणाने श्रीपाद दैवी अवतार असल्याची सर्व लोकांची खात्री झाली राजशर्मांना आयुर्वेदशास्त्राचे ज्ञान होते ते नरसावधानीच्या विनंतीनुसार त्यांचा औषध उपचार करीत होते परंतु त्यांच्या दुर्धर रोगावर औषधांचा काही परिणाम दिसून येत नव्हता नरसावधानीची प्रकृती खालावतच गेली आणि त्या रोगातच त्यांचा एके दिवशी देहांत झाला नरसावधानीच्या मृत्यूनंतर गावातील लोक श्री राजशर्मांनी त्यांना उत्तम औषध दिले नाही त्यामुळे ते आपल्या जीवास मुकले असे बोलू लागले काही जण म्हणू लागले की श्रीपाद श्रीवल्लभ नरसावधानीकडे रोज जात असत ते जर दत्त अवतारी असते तर नरसावधानीचा मृत्यू कसा झाला असता अनेकांनी गोहत्येचे पातकच त्यांच्या देहांताचे कारण असल्याचा निर्वाळा दिला नरसावधानीच्या कुटुंबाचे सातवन करण्यासाठी श्री राजशर्मा व श्रीपाद गेले असता नरसावधानीच्या पत्नीने त्यांचा हात धरून म्हटले अरे बाळा श्रीपादा चिमुटभर सौभाग्याचे वान घेण्यासाठी मी दूर दूरपर्यंत हळदी कुंकुवात जात होते तू दत्तात्रेय आहेस नरसावधानी आजोबांना जिवंत करणे तुला शक्य नाही का असे म्हणून ती माऊली रडू लागली नवनीतासम मृदू हृदय असलेल्या श्रीपाद श्री प्रभूंनी त्या मातेचे अश्रू पुसले शवयात्रा सुरू झाली राजशर्मा व श्रीपाद त्या अंतिम यात्रेस सहभागी झाले नरसावधानीच्या ज्येष्ठ पुत्राने पित्याच्या चितेस अग्नी देण्यासाठी अग्नी हातात घेतला त्याचवेळी श्रीपादांच्या नयनातून दोन थेंब बाहेर पडले त्यावेळी मेघ गर्जनेसारखा आवाज श्रीपाद म्हणाले आहा हा मृत झालेल्या पित्याच्या शरीरास अग्नी देणारे पुत्र तर पाहिजे परंतु जिवंत पित्यास अग्नी देणाऱ्या पुत्रास पाहिले नाही हे वक्तव्य ऐकून स्मशानात जमलेले सारे लोक निस्तब्धेने श्रीपादांकडे पाहू लागले श्रीपादांनी चितेवर असलेल्या नरसावधानेच्या भूमद्र्यास अंगुठ्याने स्पर्श केल्या त्या दिव्य स्पर्शाने नरसावधानीच्या अंगात चैतन्य स्फुरू लागले आणि आश्चर्य असे की त्यांनी क्षणातच ते चितेवर उठून बसले चितेवरून खाली उतरले त्यांनी श्री श्री प्रभूंना साष्टांग नमस्कार केला नंतर ते सर्व लोकांबरोबर घरी परतले त्यांना सजीव घरी आलेले पाहून त्यांच्या पत्नीस अत्यंत आनंद झाला पादप्रभूंच्या अंगुष्ट स्पर्शाने नरसावधानींना कर्मसूत्राचे सूक्ष्म ज्ञान झाले त्यांच्या घरातील मृत झालेली वांज गाय ही गत जन्मातील नरसावधानीची माता होती त्यांच्या घरी असलेला बैल हे त्यांचे पिताश्री होते त्या गोष्टीचा बोध नरसावधानींना झाला मरते समयी त्या गायीने श्रीपाद प्रभूंना आपले दूध त्यांनी प्यावे अशी विनंती केली होती पुढच्या जन्मी जेव्हा वांज म्हैस म्हणून मी जन्माला येईन त्यावेळी श्रीपाद श्री प्रभू नृसिंह सरस्वती अवतारात तिचे दुग्धपान करतील श्रीपादांनी गायीस दिलेले वचन नरसावधानींना कळले ज्या तांत्रिकाने नरसावधानीवर प्रयोग केला होता त्याचा मृत्यू लवकरच होणार असून पुढच्या जन्मी तो ब्रह्म राक्षसाच्या योनीत जन्म घेणार आहे त्याच्यावर येथी रूपाने असलेल्या श्रीपादांचा अनुग्रह होईल असे सूक्ष्म लोकातील विषय नरसावधानींना श्रीपादांच्या कृपा प्रसादाने ज्ञात झाले त्यांना स्वतःच्या पुढील जन्माची माहितीसुद्धा कळाली पुढील जन्मात त्यांच्या घरी यतिरूपाने श्रीपाद प्रभू येऊन त्यांच्याकडून राजगिऱ्याची भाजीची भिक्षा स्वीकारतील राजगिऱ्याचे पीक स्वहस्ते नष्ट करून त्यांच्या मुळाशी असलेल्या सोन्याच्या नाण्यांची भरलेला हंडा त्यांना देतील ही भविष्यवार्ता नरसावधानींना श्रीपादांच्या अंगोली स्पर्शाने कळाली होती श्रीपादांचा चेहरा अतिशय सात्विक सुंदर दैदिप्यमान असा होता त्यांची तुलनाच होऊ शकत नाही श्रीपाद प्रभूंनी नरसावधानी आणि त्यांच्या पत्नीस केलेला उपदेश त्यांचा अनुग्रह केलेली विधाने मी तुला उद्या सांगेन आता आपण त्यांचे स्मरण करीत भजनात रंगून जाऊया ज्या ज्या ठिकाणी त्यांचे नामस्मरण भजन कीर्तन होते त्या ठिकाणी श्रीपाद प्रभू सूक्ष्म रूपाने संचरण करीत असतात हे अक्षर सत्य आहे तिरुमलदासासारख्या भक्तांच्या सत्संगतीने आनंदाने आम्ही पुलकित झालो श्रीपाद श्रीवल्लभांचा जय जयकार असो अशा प्रकारे श्रीपाद श्रीवल्लभांचे चरित्र सहावा अध्याय पूर्ण झाला श्रीपाद श्री जय जयकार असो श्री अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त श्री स्वामी समर्थ महाराज की जय